Bueno. ¿El doctor Almada? Sí, al habla. Escuche bien lo que voy a decirle, doctor Almada. ¿Con quién hablo? Con el doctor Krupp. Como se habrá dado cuenta, su novia y su hija se encuentran en mi poder. ¿Qué es lo que pretende usted ahora, doctor Krupp? creo que venga usted solo a esa dirección que le voy a dar. Sí, diga. Tesoreros, número Sí. Bien, lo espero dentro de media hora. No creo necesario volverle a repetir que quiero que venga usted solo, porque en caso contrario, sería la última vez que viera usted con vida a su novia. ¿Entiende? Está bien. Lo haré. Ahora vamos a esperar al doctor Almada, que caiga en nuestras manos. Lo veo todo por la extensión. es fácil? Por supuesto que sí. Puede ser una trampa. No tengo otra alternativa. Flora está en peligro. ¿Quieres que despierta a Pinacate? Nos dijo que si había alguna novedad, avisáramos. No. Tengo que ir solo. No se muevan de aquí. Si puedo comunicarme con ustedes, lo haré. Muy bien.